mubonyeeko olwaleero mm. mutugambye nti yo excellence sebobi waini mm. tukusabanga bwetwakuwa obululu bwaffe mm. tulongoosezeko emisolo gikendeere ura eyo etuyisa bubi lwana sitrago nze sibangako wa sitrago yammwe eyakyana kito eyo si yesitrago gyenjogerako njogera ku ggwanga n'omuntu ali tuddemu tutambula tute muhamone tugattira awamu mukugu mm. ku pulezidenti wammwe mm. njagala muntegeeze ekisaawe yakitundira ki ani yakitunda nanti ye pulezidenti ensonga eriwo ekisaawe yapakyalina bakitwala hey. Eh. yatunda kyaki bwe tuba tuvunaana tusooke kukwata bobi wine kutunda kisaawe namba t eh. ntamabyayo oba mm. afaanana atya mu bujega bwe bwokuba omwana omuto mu birowoozo mm. njagala mbuulire eggwanga lino mm. tuli mu kwennyika bwennyisi ate bwaba ye pulezidenti amakulu ekongo twagenddeddeyo ki annyonnyole eggwanga nasindisa amagye ebobi e wine pulezidenti yagasindisa ekongo eh? gagende galwanyisa adf e tumubuuza era adde mwatubuulire nti bategeeza nti adf e basiraamu lwaki yatugambye nti basiraamu biba adf bobi wine ye pulezidentitekutabula ah, ah, ki eh. <laughs> aniyesa ebigambo yani oyagala kubidduka ntamabyayo sigo ngambi eh, nanti atunyonyole hmm. ekongo twakimyeyo ki pulezidenti waffe omulungi bobi wayini omulungi ashobora kukola ne medias uganda ndi ne honorable jakana suleimani nadduli ah, omwana the son of ruwero eh, gondi oli yatera okikozesa waliwo pulezenta wa btfm agamba desani of nakabululu from weero naye olunavaano njagala nange ngendekoko enakabululu from luweero <laughs> ah, mwena bawangalira abawangalira ewaffe ebugerere abawangalira enakifuma abawangalira enaggalama abawangalira awo muntooke waliwo kusezibwa ah, n'abasezibwa cu primary school awo wenasomera okuva ku p1 okutuuka ah, mu p7 nefuna second grade enze ebyange byonna byenafuna sibyekwekerera <laughs> byonna mbikolaki byonna mbibagamba ah, honorable twakola sho ewedde mm. eya omukulu the teacher mm. afred kajubirumbuye mm. naye waliwo message ziringa tano ba mukaaga zo zizo sizange esooka abamwita paulisia Mm. yagamba nadduli alina amasabo mm. era naddamu n'awandiika oyo yenyini paulizie i have a proof that haji nadduli has a, a, a, a shrine mm. at his place small gods mm. nateekako that fool mm. manyi bagamba kyonna ekiri wano ekisoma nga bwe kiri yes. omulala n'agamba ye lil ziyena george mm. mwana ekivubuka kino kijja wano kutwelagirako mm. kwefuula mbu nti kirwanira nkyukakyuka ate kikuba ebituli mu leading opposition mm. abalala babiri uh, ah, gwejjakana museveni is not edible to be called his excellence mm. webereremu ate ekirala olwokuba fred yali tataatawo kitaffe nadui mm. kyekyo lwaki omwagala singa teyamuyita ekyo kitegeeza tewandimwagadde mm. mm -hmm. hmm. omulala nagamba ah, ah, naye hmm, naye kivubuka gwe olabika hmm. okyali wayini alemu ani akugambye mbu bobi wayini pulezidenti wa ghetto ah, mbu museveni wa nation was elected by ugandans and heis not ruling by force so he deserves to be called that asembayo hmm. asembayo uno wano naye jakana gwayita pulezidenti wa ghetto kyagulanyi oba bwaba gwayita pulezidenti wa ghetto jakana muumba tuutu nga bwayita banne kyagulanyi amanyikibwa mu nsi yonna mm. ate omulonde bwaba azaala wa kyagulanyi mm. abayiriddeko omubiri ye ndaba yalemwa okwesimbawo nga pulezidenti wa uganda eyo nugu yemutawanya mm. tutandikira honarebu message wangambye leero nkuwembi era nange nenkambankusumululire mm. njagala okutegeeza abatuwuliriza nga tuyise ku online medias uganda and uh, secondly mm. olwaleero njagala kubeera very open Yonale. and frankly speaking mm. as usual mm. nga bwe kibadde kiri nti sinayo kyenjogera kyakyennyume mm. ate kyenjogera mbu kijja kundetera okwejjusa kubanga banjiridde mm. oba bankubye olube mm. no muba bato ba birowoozo mm. bwenzija wano ebbanga lyonna mbadde mbategeeza nti ebyobufuzi byetaaga magezi ga nsibo mm. si kuwanattuka buki bwanatusi nja kutandika n'ekyafaayo kya kristo bwe bamutegeeza nti kristo azuukiza abafu mm. atambuza abalema mm. awonya endwadde z'enkuna ez'emyoyo Ah, kristo awonya abalwadde b'ebigenge hmm. bingi byeyali akola nga byamagero ne bamugamba naye kristo oyo ebyo byonna tabikola ku lulwe hmm. yeyamba manyi ga belizabuli kabaka w'emizimu n'emisambwa nfuna bulungi naye bwe bantuukusaako amawulire ago n'agawulira hmm. n'aga nti kyannaku eri abaana ba yerusaalemi najja kulwanyisa sitaani hmm. naye ate butya nga neyamba maanyi ga sitaani olwobwakabaka bwa sitaani bwyinza kuyimirawo butya hmm. nga bo bwenyini bwebwegolokokeddeko nfuna bulungi nabwa kiti bonna abali eri bwe mujja gyendi ngajja kanasomani nadduli ngaebyokukola n'ebyokwogerako bebabuze hmm. ate kikugwanidde osiriko osooka ofune information ekumala ate era erimu n'ensa ngaoli bwanaaba agitaddewo eri relative nekwekyo kyogera nga naali emabegawo ekyo mu mateeka tuga nti for sibility ngaomuntu buba kimugamba hmm. akitegeera butegezi nti ddala kitufu hmm. nga waliwo information yakulembedde neraga ekyo hmm. njagala okubategeeza mwenna abawandise comment nja kusooka kubaniriza mu buto bwammwe gye muli ate ndyokembawe prof kwebyo bitekeddwa okutambula asoose ah, agambye nti kitanga alina amasaboaduli eh, oyo eh. mujega musiru busiru kumi na gumu mm. twali ku bukedde radio mm. ensonga yemu ne bajanjulira wekitiibwa nadduli mm. zaali saawa bbiri eprogramu eyo zeebeerawo ne bamutegeeza nti muzei naddu batugaa nti alina amasaba ewaka mm. mangi mm. nabagaa nti temunywanjaga mm. ate era saagala muveeyo nga muwona tukabona tusinga nduli yaffe ne kuva mu matabi ntaddewo miliyoni namba mm. yenajja ewange nasangawo essabo mm. nja kusigala wano olukusandukiza ku mpewo kuno mm. bonna gye bali bawulire bwelibaayo akadde kwagenda okutandikira ako ne bwebanga siwaka mm. ngaalina lyamanye ebbali nga ŋŋendayo <laughs> ajje esente ezo weeziri akakadde nakakati kakukula tewaliwo yakatwa teriyali akakimi gwe bwovaamu sitatimenti ngaeyo mm. olwo tewazze lwa byabufuzi mwabasasuddwa okubaako byemwogera ebyekyana ekito ebyo tebiyinza kunzija kumulamwa noli kyeyabagamba nti najja kulwanyisa sitaani naye ate butya nga neyamba maanyi ga sitaani nze okukola ebyamagero olwo obwakabaka bwa sitaani buyinza kuyimirawo butya nga bwo bwennyini bwe bwegolokokeddeko najja kulwanyisa bw ate neyamba maanyi gaabwo ah, mbugjewo nammwe mukyali bato buto babirowoozo ebyobufuzi si jaliri ejaliri mm-hmm. kwegamba e, mm. kwekuba nti bano bampulira ekiruyi ekikaka ekikulimu kanti mm. awulira amaanyi mangi mm. wa okwo si kwepika nti tuzze wano kugamba nti omuka gwaweddemu badde mubakwongeremu omulala magezi ebyafayo n'ebyobufuzi bikwatagania mu nsonga egi nti mwe mubyobufuzi bwemwe nga mubina abiyiga musooke mutunulye principles zino mm. so first class way mm. egamba etya nti sooka ogatalinga information bwomala okugazalinga information mm. gattako eddiini bw'ogimaliriza eddiini ekiba kikulembedde mu kyobuwangwa bwo nga obumanyi mm. principles ezo ssatu ojja gattako eyokuna kuyiga mateeka agakufuga mu nsi mwotambulira mm. tosobola kuba kisejjasejja olwoba omaze okubukalamu abo abayinza okuwa ku birowoozo ng'osinziira ku mpagi eziba zimirizzaawo eggwanga naye wakava mu ssasa nasomye kadiguli kamu mm. n'okukategeera tewakategeera mm. ensi mwoli togimanyi wa p7 wa kiraasi ki byonna bye tunoonya mu buyigirize bwaffe ekikulembera mu magezi ag'ensibo ge tuyita common sense eddiguli egenda okujja okwekatako mm. ngaentegere ya bulijjo ogirina ate gye mulakinga mwabawandiika ebintu ebyo alina amasavu mm, alina amasavu gyegali mangi oyo yenna alumiriza mm. bw'aba ayagala ku ssente ndi munaku ate atali oli gwebagamba nti akuba empala ebiraka nedda katonda kyenamusaba n'obugagga bwe yampa bummala kasenamugamba nti nsaba ekyenkya ekyemisana n'ekyeggulu hmm. nga sina ndwadde enzito zitawanya mubiri gwange hmm. newensula waba wamala bwe bugagga bwenasinga okusaba mubulamu bwange kulwenaku gyenayitamu emmala hmm. naye ate tekinnemesa gamba nti waliwo ajja okumpa akakadde kitange we nkamusaba mu byonna byalina egyettaka alina lingi nange ntaddewoko ku sente ezo mukole ku ezo mwe abatalina byakukola mulage ku bantu by proof ewaffe tewaggalirwa Mm. ewa haji buli omuntu ajjanga kireerese manyiyo mm, nesabo sirirabangaesabo muli mm. <laughs> bajega nnyo namwe ebyobufuzi byebyo era ensi bwe banga ekyategeera mu kapasite eyo eggwanga uganda kakasa nti byembagamba bulijjo nti fu libafu likyetaaga agenda okujja aliwanirire ateeke ku platifoomu omuntu wayinza okubeera nga obwongo obunafu bulinako bwe bwesengejjera nga tebuzze kubeera mu public soma mesaje eddako yagaye nti sabo onula eh. yagambye atya nti bobi waini eh, oli ya meseji wano hmm. eno ye egamba honaleba ayina enugu naye kangisome hmm. mu bulambulukufu bwayo hmm. naye jakana gwayita pulezidenti wa geto kyagulanyi oba bwaba gwayita uh, geto pulezidenti jakana muwumba tuutu nga bwayita banne kyagulanyi amanyikiddwa mu nsi yonna ate mulonde bw'aba azaala wa kyagulanyi abayiriddewo omubiri yenga Ah, yalemwa okwesimbawo nga pulezidenti wa uganda eyo nugu yemutawanya oyo bamuyita jen ntamabwayo byayo eh, mm. ntama byayo mesagi mm. yiyo ezewuwo mm. bagamba olina enugu lwaki olina enugu ku pulezidenti wa geto robert kyagulanyi ate era newagamba nokugamba sewe oli goyita nti si ye mulonde bogwe bamanyi naye wentunulira mu mei mukulayiza ndabanga balayiza pulezidenti museveni oba nze yalaba obwo byekololo bayibuli etugambye ebigambo bino njagala babisseemu obwongera babitegeere hmm. nti oyo ayambala ebyambalo okubijja ku mulaje okubissa ku mubirisi yateekeddwa okwewaana wazira oyo abyambulwa kubijja ku mubiri gwe okubiwanika ggulu ku mulagi hmm. yateekeddwa okwewaana kubanga yanyumya olutalo naye ate aba nupu samuhausamuya hmm. muloota buluba taba bujega mm. ngoyo biyawandisi tamabiyayo nine ndugu mm. ku hmm. president wamwe mm. njagala muntegeze ekisawu ya kitundira ki ani ya kitundu nanti ye president ensongeri we kisawu ya china bakitwala hey. Hmm. yatunda kyaki butuba tuvunana tusuke kukuwa tabobi wine kutunda kisawu ya chenyege number 2 hey. Hmm. ntamabyayo oba hmm. afaanana atya mu bujega bwoba okuba omwana omuto mubirowoozo hmm. njagala mbuulire eggwanga lino hmm. tuli mu kwenyika bwenyisi ate bw'aba ye pulezidenti amakulu ekongo twagenderddeyo ki annyonnyole eggwanga nasindisa amagye ebobi e wine pulezidenti yagasindisa ekongo eh? gagende galwanyisa edf tumubuuza era ddemu atubuulire nti batutegeeza nti edf basiraamu lwaki yatugambye nti basiraamu biba adf bobi wine ye presidentntabudde lwakitekutabula ah, ah, ki eh. <laughs> aniyesa ebigambo yani oyagala kubidduka ntama byayo sigo ngambye eh, nati atunyonyole mm. ekongo twakimyeyo ki purezidenti waffe omulungi bobi wainiyabasindise eh, anti ogambye nza ngambye ye purezidenti omulonde ekongo e tukimyeyo ki atunyonyole amabanja tugudde mu mangi hmm. lwaki tuli amabanja sebopresident bobi wayini hmm. eh. amabanja tulina mangi ensi ze tulimu waneeno hmm. bantukayana batubbye amataka bulijjo purezidenti waffe oliwa eh, wagateeka waneeno magere ebyapa wabiteeka eyo eh, abaserikale batutawanya ku mataka akolakyo tuyamba nzo mm, ngambye president eh hey, message njagala ku message nange bwenji somi ah, ah. mm. gwe si kusoma busomi hey. Eh. loli yagamba he who hmm? <laughs> works through an agent mm. works for himself mm. gwabirese nontegeeza kwekira nibwo ntunulidde bujero tulabwo oti okyuse n'okukyuka <laughs> nontunulya kubanga okukasiza nti president muzalawa ah. president hmm. batubba ettaka ssebo lwaki otubba ettaka lyaffe n'otayogera ku nsonga ezo <sighs> tukubanje obaita obujega bw'ebirowoozo mm. n'okuba abaana bato mu buweereza bw'ebyobufuzi mm. muyite president mu kapasite kinga ndirooya muyite mu kapasite ate mwagala kutunuuliza nze ti nze mugwagwa wavu mmwe bagwagwa abanuupu aba abamu si bonna mm. mulimu abategeevu era bangi bakuwandikira okutwakwe makangala mm. nti ndi wanoopu naye tutuuse bukyuso nikyayogerako kitufu tetulina kuduma budumi mm. naye abavuddeyo nga balaga nti bali mu relationship ne bobi wayini mm. era bamwagala nnyo nekubeera bya neggwanga lyabwe bamwagala nnyo n'amadiini bagasuula mbalabira ddala nga mukyali bato babirowooza era noli kiyabuuza nti mwabaana ba yerusaalemu ebyabawandikibwako nebyababikulwa mwabitegeera mbuuza mwabali eyo mm. mwabaga nti muli bannanoopunyo mwategeera konstitution yammwe nebye mwawandiika oba muli bajjeganga muvaayo buvi mm. kumala gaduma oba mwasasulwa nga ne bobwine tabamanyi central gavument yabawa kwonoona ddala omuntu alina amagezi agategeera bobwine purezidenti waawo gwenawe kinjanukule oli munamawulire tuwaabawa emisango lwaki batega bomu sebo pulezidenti okola ki bomu bakuyisewa bobi wine tunyonyole bateze bomu amajego ne poliisi yo yatega bomu bitunyonyoleko mm. bwemuba nga temuli bajega bwe batyo balwana entalo zokuyinga mubyobufuzi <laughs> musanga ataakitte naawe novembe publicalowandikeyo message mm. ngaotegeera batutta ne bomu zibwatu kasebo bobi wine amajagu gatugambireko mm. era nga gubooli wawamanyi nerinnya baali ku eryobwa gradiatadangalafulumukamoca eh, eh. kasiya buloolo naawe mm. byosoma byebiki ebyo gemanya gemuneyo bamuyita zetaita zeka bwazina yebale kuba netaite nungi mm. naba muwagira okuba ntasobodde kuvayo kubalabula nti ebyo byemuwandiika bituyiwayo ne mu kibiina kyaffe kye tulimu mm. bwe babanoonya abategevu nabayivu mm. n'abantu abalimu ku nsa n'omulamwa abo abajega bwe batyo tebeetaaga kuba mu public tebaseekeddwa kubeera mm. machas ne nrm erinayo abajega baayo abawandika ebyekisiru pulezidenti waffe mm. woligwa wetuligwa muli bajega eggwanga mwalisuula mm. omuntu mwamwerabira atudde mu ggwanga nze sinaawo kibiina kyonna kyenkubira ku mukono ndi monakisiti ntunuulira nsonga zengatta ku kibiina ekyo na mikulo kye gitunuuliddwa eggwanga okusobola okutereera kyembabuuza bulijjo nti ensinga bwe tufaanagana kiri wase mm. akasiteeti kamu ak'abantu nga ggwanga lya bannalwanda litufuukidde kijjobi etalina na siteeke wano naye emitwalo giri asatu musanvu gavumenti gyekozesa nga wetugenda nti ekigambo gavumenti mm. ngaobaliddemu executive judiciary ne parliament fenna abakozi ba gavumenti giri emitwalo asatu musanvu executive personality ne mubuyinza bwayo ali ogu um. alidde ebya buganda alidde ebya bunyolo alidde ebya busoga alidde ebya washinairo ne mmadi alidde ebya eastan alidde ebya kigezi ankole tolo mujegera nga tuteeka mu nsonga ezitaliimu makulu tubaga ntudde mu ntuula ezisobola okuzimba eggwanga uganda tussewo n'ebirowoozo ebyawamu oweuganda nga oli muganda leka esente ziva mu musolo gwo gwenyini zeziba ziddewo nawe wekkalamu gye esente zibeerewo zezezivaamu zaabuwo hmm. nawe bunyolo nga bwewafuna amafuta gwekwata ku pasente gye weku kigambo gavumenti ekiyimirirawo ku lweggwanga oba sitese kumi n'essatu omuntu omu yategeera nawakula entalo zitaliimu bobi wayini entalo otutwalawa nga pulezidenti sebo awulira mwabaliyo avuga nti pulezidenti omulonde hmm. mulonde muki biri abiri mukaaga hmm. tukibayo kisanja kye kyakubiri gwe muntegeera hmm. eh, kino yafuga taamu eyokubiri bwajja negaana neggwako oyo tadda ebyo tutwala oba bujega bwabirowoozi eh, eh, eh, kirina enugu mm. ekigambo nugu mukimanyimu kale nugwe yonja kujitwala mm. much as it can even work ngali uwe mm. nuli yagandi bakuchanga ku mutala guno mm. ngo senguke ku mutala oguddako mm. bumbanga temuina ku kimunjagala ko nange sijja kubaga na kubera mu bantu bagwagwa vugwe batyo mm. ndi senguke ku mutala jakana somani na duli mm. era guli we bwerinya nga gwoge chikam federal system echogera ku bantu ne gwanga mu batudde abali integera bali integera oni bansimba ku mugongo mm. ebigambo ndi bituuse tebigenza kunnemerera onalebo hmm. ngomaliza kw ebyonyini ensonga yenoyo gaka meseji yesembayo hmm. hmm. ontandike sho onagee mutabani wa nadduli nali manyi nti olina amagezi naye bwe natandika okukusoma ennyo nengenda okulaba nga you are just come to show off but you are true uh, but you talk trash you pretend that you are on side of opposition yet you just oyagala kuwana taata bajega bujega tunaga kuwana taata wo eyo wa mutte tulabe wanji asoka te kitawe tumanye nti ayajja mu revolution mpulira ya mutto uwe mm. abagenze najja mu struggle mm. ne kitange na mutto balaga nti najja wa bobby wayini era ye president oli mujega oli mujega mpulira kitange oli agambye mu bayibuli mm. sekitiibwa mu nyoko ne kitaawo abakusisa ku nsi mm. nenaku zo zioke zeeyongere ate amukwagaliddeko waniteeka lulimi oluganda lukugamba mm. akuwera omwana akira nakwagadde kikyuseemu onjagalidde ku kitange mm. nomulabula nti gundi tebakutta kola bwoteeki nga kava mm. e, wali oyagala mpaane muggwa omujega butategeera abaffe mm. nti naye bantu mwe munewuunyisa mm munewunyisa nyo najja kweraga mm. ekyo kyemututte nti kuniba kuyita kweraga bob wine bwe yali akola kewampozi wagamba ka freedom woko eh, ekyo bakiyita batya mulaba ajegerera ku mikutu ogwo nja kiyita nakujegera hmm. kubanga ebyamagezi bingi ebirekeddwawo nga tabikonyeeko netuva netubikoonako ngaate ffe aba wansi hmm. bobi wine obaoga nti ansinga ekitiibwa ekitiibwa nkimuwadde nange naye ekitiibwa kikulembesa magezi simampaati gakweraga eno si ndongo nakibategeeza nti yajja kgezesa bivuga eno si mpaka za bivuga ah, byabufuzi bitulimu ebyamagezi yali mu palamenti kwetolola ku ntebe kuli hmm. agezesa obwa pulezidenti byo byetusooka nabyo kati empisa olizikubira baki bweba otuse mu ntebe nga bakulaba wewanise ku mmeeza eya palamenti leka nti otupimiddwa mu kipimo nga totukanabwe kiti obwakabaka obukugiddwako hmm. ne bobi wayina abamuwagira kiriba kipimo kyennyini kyebagenda otulombaga nti aa ah, ah, opimiddwa mu kipimo nga totuuka n'obwakabaka obukugiddwako kale nga his excellent president waffe yaliwo hmm. munange webali kubeera president hmm. yise ebiragiro poliisi ewummule mu kkuba abantu emiggo asobola tukendereze nekiki bwe tunatuuka mu covid statement ya president yatugamba mm. gwe mmanyi muhairake mm. january nendi bakomyewo basikomyewo mm. ensingi tadde mm. sebo tugezeserezemu ku kyokwatemu mm. nze kiyinja okutunulako nga nti aa nyongeddeyo ebiragiro eh, tujja bitwanja kuli nti eh, bulijjo omupresident awaba mm. olibujayo president mm. muli bajega baana bato babyabufuzi bayibuli beyogerako mm. nti amagezi gomuvubuka gafanange kuba ly empungu mu bbanga it is untraceable omanyi lwaki yatujerega bwati kwewunzika ngaabo boolaba bewunzise ngebinyirabwani puresidenti mm. kakati mumanji ekisaawe kidde abaffe amaanyi ago mugataddewa museveni temwali mukonyeeko olwaleero mm. mutugambye nti yo excellence se bobi waini mm. tukusabanga bwetwaku obululu bwaffe mm. tulongosezeko emisolo gikendeere ura eyo etuyisa bubi ngaffe abasuubuzi tukendereze ku misolo ase ku principles ezokukendeeza ku mafuta agalinyo entakera wano sente zaffe azitwalawa his excellence president kuba teyatunyonyolerankonti wazigenda kuzimba luguudo oba zitwala magezi nsuubira genda kukola statehouse mpya hmm. muje mujegereramu muli hmm. bato nnyo muli bato akuti bakwita kukambuwa gwe bigambo lulimi lwe lukulema okutegeera eh? oli yakugamba mu bayibuli ekipimo kyopimira muno hmm. nabo mubali kupimira mukipimo mwajjidde mutulina okweyingira minzaani azze afaanana atya ebyo si bigambo byange hmm. nina enugu kiga ekyo kyeyagaliza mukiringa ngaekyajja mu struggle hmm. ate ekiringa kyogera nabagambako nti ndiwa opposition ah, nali nkyogeddeko mu vidiyo ezo mu bujega bwammwe mundage nti ndiwa opposition i become an opposition mu nsonga zebyo principe zimizawo omuntu neggwanga eyo siteeke mwendi si siteeke ndikuopposition ndindiwa noop hmm. oyo gasiya bulolo eyo sijengwa siri wa opposition nti ndi wa dp siri wa opposition nti ndi nyowa nrm nakibategeeza ye principal number musanvu dressing all the errors committed by pasid jim ninakudumbira awo nakubategeeza mm. buli nsobi weri tugitereza tutya bwe muba mwewunsi nti ekkubo lyerino ebyafayo sayiga byakuumira waka mm. kyekita bannabyabufuzi ab'enjawulo tugezese ensi erina abagenda ogisikira ne bobon kyekyamuleeta mugwe muyitagira dyate nze gwenga nti president of the ghetto kigambo kike president yateekawo nekakiiko akamuwawaabira oyo naga his excellence abeeromu mu ggwanga mm. ne bamutegeeza nno njagala otegera ebigambo bino his excellence oli bwaba president wa ghetto mm. gwe president of the republic of uganda ne ghetto zitwaliramu ekyo tukireke tebalinayo omusango ogwo gyeguli mm. kakati bwe banga lya ghetto nze kyenakwata zonna taito zize lwaki mm. azeegana essaawa zino taitoze president of the ghetto jiyava mm. nolyaga nti wemwenalesi temwenyoma omulokozi agenda kuva mumwe oba yava mu ghetto ne kristo yavaawa mu eriya zezimu ezakata nti yava mu byamagezi naye bwaba akyalina ku migongo gyebizogeranga ebyo mm. nga byebivaayo okuva mu bantu mbuyeyagaliza tulwana sitrago mm. nze sibangako wa sitrago yamweyakyana kito esiyeswako gyenjogerako njogera ku ggwanga n'omuntu alituddemu tutambula tute muhamoni tugattira awamu ensi ekula etya ndi mona kikakkiriza mu nkola ya federal system kitegeere ekitali mu kitabo ekyo waliwo ekijega ekirala ekyokubiri ekyagambye mu bobwaini yayimba oluyimba yayogera ku federo oli mujega wano enyimba zezikola ekyo bayibuli ekugambye mm. nti kavuna endagano esibwako emikono ewemala emyaka ebikumi ebi bina esigala nnamu endagaano zaffe zenyimba za bibwaini Ah. Eh, mbwa imba ku federal ate kimuweso obuyinza nga manifeste tegekwa mu mateeka teri mu kigambo federal onyumyako byanyumyako mu mboozi mumulekaso okatuuke ebyajja bitereeza oli mugwago wavu nnyo bayibuli ekugaa nti si buli mwoyo gwonna gujja gyoli nti nva wakatonda omalanga kugukema omalanga kukolaki kugukema bobi wine tukukemera wano byoyimba mu nyimba byotegeeza eno nekisigala mu nyimba manifesto nekitayingirayo sebo purezidenti webale tuyiwayo of republic of uganda mm. mu kibiina kya nopu naye wabweri wekibiina kya nopu mm. okyali president wa ghetto tonaba kuba na buyinza bwoba obulina tubuuza ekisaayi watonda kyaki lwaki twewola kyotanaba kutunyonyolera mm. Eh. <laughs> mwagala kwewunzika ate mm. muveewo nammwe sitwago tebazitwana bwe batyo sitwago zinoonya bategevu nabayivu nabamanyi struggle mm. zinoonya ddalaki kuva edda kuwa wansi mpaka asembayo mm. neyagaliza mu kitabani mm. kya naddula ekyo kiraka nti kibadde kirwanaku struggle nkibaddiramu siba nkowa struggle ya opposition mm-hmm. nze gambye opposition yeyange ebesinga ku principles ez gwanga n'abantu abali tuulamu eyo siteeke ya opposition gyendimu mm. bwe banopu ajje gyetulazange waliwo okukosebwa mm. okusinza mu ggwanga lyange nga bwe ndi omuganda nina okuyimirirawo bwabajjanga wa nupu nga ndi musajja musiramu nayuga nti constitution yo eddiini egyonooneno mwenva nina hmm. okunywa by principle naye sikunvuga buvuzi mbutusimuli struggle ani yagibatume eyo eh. baganauganda begatidde wamu hmm. struggle yonna weeriyooyo yooyo mugitulage nabava munsiko benyininyini mbadde mubakuba ensonga yemu mm. tulya twalwana twakoyo byasima twalwana mm. eh, naffe tukoya ebisima ebyasitwagunza temubinsibamu esitwaga yamu gyemwogerako ekyana ekito sigiriimu ndi principled by coding mm. kwebyo byenzikiririzaamu nebyokuntegeeza mbu osima kiringa nga ekirimu sipitangako era setaga mumpite munonyeyo ku balala bemwetaaga bali mu sitekeza ezimu hmm. abatayawula kigambo his excellent president of republic of uganda as a moment wekiri ne president of the ghetto eh, tuzimusabe sente aziseseme bwuba ye pulezidenti nga muwandika ebyo ku mesagi mbwe simanyi ekyo kyeyagaliza hmm. kale nja kweyagaliza 2 26 ndabe we nnaalaga abalinonda balisinzira ku ebyo hmm. bibanda bamu mm. era nakibategeeza nti sigenda kukyuka nti ngenda kuba wakawabyo nve gyendi kubanga omuyeye gwazze no mm. tetugenda n'ekyo bwoba mwekakasa nti ngaoluyegamba nti omulangira mu nyango mm. agwekonako gwekukolaki gwokya mbategeeza lunyenga kitange bweyategeeza owekitiibwa ndawula mm. chairman mm. lc5 mm. bweyali mu paaka awo namuga nti abalangira mu nyango owekitiibwa naddu namuga nti ye ddala abalangira muki mu nyango naddulindi luyiira olira lumanya omunyango ah. eh. nange nkibategeeza jakana somani nadduli hmm. ndi luyiira nze tongwirako zoole hmm. mm, mm. ebyo si byabufuzi bwe baliiga ebyobufuzi bajja kudda mu ntebe etegereka eggwanga litambula litya abantu bateesaki hmm. tutekeddwa tunulya direction ki bwe tuba tetwawangula tugenda kukyusaamu ki ekyatulumya ebyo mutekeddwa okutunulamu odumira ku bya tv youtube yekulonda youtube yebalondamwe magezi agensibwa olisi yabuuza mazima ddala mujja gyendi kulwa ebyo ebinfaamu oba mujja gyendi kulwakuba bwe mujja muli emigaati ne mukkuta nammwe abali ku opposition ya struggle ya opposition ya bobi wine mm. n'abali mu dp mm. mwegatta ku bibiina ebyo olweggwanga lyammwe oba mwegatta ku bibiina ebyo olwomulyo kirabika olwomulyo Hmm. oyo si yajja kananadu nze no sikimangayo mumere mwoyo gwa ggwanga n'abantu abali tuddemu hmm. kyekinsiba mu byobufuzi ate atagenda kuvaamu nkibaddiramu ndi wa byabufuzi hmm. katonda ah. bankuumire bwatyo abadde honarable jakana sulaimani naduli ah, ngaagezaako okuddamu mesaji ezo zembamuwandiise efe eh, tutwala obuvunanyizibwa meseji eyo wogamba nti no ogitwalira ah, nti ogisindikidde honalebo jakana sulaimani naduli era buterevu ah, njimuweereza honalebo hmm. ah, ekkololo enaku nga bbiri emabego basatu hmm. tubadde tukuza olunaku olwa corruption hmm. nga muli neebuuza lwaki enguzi ekyafumbekedde nnyo wano mu uganda kubanga nalabeko president museveni ngaagamba igigi omukyala hmm. bet kamya namugamba fuba nyo okulaba ngaolondoola ensimbi bet kamya akyali minisita bet kamya hmm. andi ye minisita wagondi takyali minisita naye ye igg inspector gen of government eh. hmm. namugamba nti no nga bwoli inspector gen of government fuba nyo okulaba nga ensimbi zona zona zona eza gavument tezikolaki tezifa togge nga omuntu newaba omukutte nti abadde ali enguzi alina okufuba okulaba nga ensimbi ezo zonna zona zona zebamukute nazo alina okukolaki alina okuzizza naye namulabula nti nno abo bonna bonna abazitwala bagezi nnyo bebojja osanga ngaazimbya hoteri ezebbeeyi ate mu ggwanga eritali lino naye ngaagenze mu ggwanga eddala nga ago gonna gonna agali eyo naye nga bbye wano biriyoni nga abiri oba biriyoni nga asatu olowooza pulezidenti museveni okuvaayo n'agamba nti nno ah, public ekwatire wamu okulwanyisa enguzi oza kinasoboka oba neddaho naleba njagala okutegeeza abatuuliza nga mpise ku online medias uganda nti bweba oyogera ku his excellency president fa nnyo otegere ebigambo bino mm. mu mwaka 954 owekitiibwa era president genod digo bwe yali azza okwesimba oyo yasooka nayogera ebigambo bingi n'amanya nti essuubi lyamuggwa hmm. nategeeza nti nali mpeddemu amaanyi n'ebibiina bye nali ntaddewo okugezaako okutunuulira france okuterera kwayo hmm. amaanyi ganzi gwanga mu kusembayo sabayo fyuca bwenyiza kuyingirawo hmm. ngaogyeko amajje okuyamba eggwanga lyange naye bwe batusaawo okulonda nensasa goba incidents ezaali mu france zaali zikolinga personality ya genodigo okujja okutuula mu ntebe nga beetaaga omuntu amufaana mu kalakita naye abajja okwesimbawo baali bana hmm. yajja ne statement says zenjagala okusinzirako bategeeza ebigambo ebiddako geno hmm. digo yavaamu ebigambo ebigamba nti banna france hmm. njagala okubategeeza when you mean talk about france you mean talk about geno digo and the same time when you talk about geno digo you mean to talk about france the history can tell teyayogerayo statement ndala mm. ne bamuyiira obululu n'afuuka pulezidenti wa bufalansa digo digo mpulira nabwakityo olwaleero kikyuseemu otunuulire ebikolwa bya his excellency the president when you talk about corruption mm. you mean talk about his excellency the president yoweri kaguta museven and when you talk about his excellency yoweri kaguta museven you mean talk about corruption mm. oye taata waayo mu ggwanga lino kubanga mububumbwa bwabwe bwe batwebafaanagana okujja kukusengera oba okukukyalira teri mulaala ajja nga alina kyakwagala katasooka kujja nakyanzi atajja namatooba nnyana lwaki tabiretanga emirimu giwadde nakkasa nti kuno kwebaza eyo nguzi yaabwe ya butonde mpulira olulala nabwakityo gwali yakimanyi nti pulezidenti okuvaamu setimenti ku beti kamya mm. naga nti beera mwegendeza nkulabulabulabuzi mm. ababbi betulina oba abali ab, ab, benguzi mm. genda mpola ate baleme kubanga bapaaluuka mm. essente zebabbe mukifo kyozimba mu hotel wano mm. ate bajja zitwala ebwe tusobole okufiirwa mm. pulezidenti weggwanga yamaze okutambulya ku bikukujjo oba omuntu bwanakeera enkya neyeyambula aba takyalina kyama pulezidenti weggwanga olwaleero he is very naked yakakasiza obunafu bwe bitundu kikumi ku buli kikumi nti eggwanga mwamukakamuli kake waatudde tategeera byakola president ekyokubiri ku kyo pulezidenti omulamba okugamba nti abantu okyabanoonyerezaako ngaobamanyi ate veto powe zo zojja otutegeeza bulijjo nti erina yagala okungezaako mu nguzi twakifuula kyakuba nti teeka bwoli obulungi tebakukwata mm. bwoleeta okusamaala nga balyoka bakukwata akatundu kano kafuluma mu 2009 anti corruption acti weyafulumira enyinga esooka ngaenyonyola ekigambo ekinyonyola corruption kyeki nogene embezement kyeki okubyawula wakati webibiri diro tubiteekako penalty nti byonna bikozenga financial os eri eggwanga by principle nibakugamba nti omuntu anaabali bamukulya enguzi oba okugamba nti yakoze embezement oba corruption efinancial loss gyakozinga atekwa kuba in particular nga mukozi wa gavumenti mu private sector tebayo embezement tebayo corruption eba safety biri mwenda mm. biri kumi na munana kumi na mwenda lutambudde anticorruption woko nga waisa emyaka emeka gamba nti kumi awo wonna okuva mu kinana mu mukaaga mpaka biri mwenda enguzi yamala kuvuja ntweta anticorruption act okubanga etekebwa mu nkola palamenti etese ku mateeka tukwata tutya abantu abafaanaganako bwe batyo amateeka weegali galemedde ku kiggwa okuva mu statement nga pulezidenti w'eggwanga mm. noyogera ebyekyana ekito mujja kubakanga bakwata empola mm. ate sente kasita bazimba woteri zawano e, okukulakulanya eggwanga pulezidenti oba osusseo mu ntegera ya bulijjo oba muyazi setaani awedde emirimu oba setaani akoze eki awedde emirimu eryeggwanga lyokulembera mm. novamu ebyo ekituli tuli bwebityo pulezidenti weggwanga oba okyali mulamu gwe eggwanga olirina mu ngalo oba tolirina aba talirina kituufu kakati gwe bwoba gyoli nga osuubira gamba nti corruption wakuggwawo mm. tajja kuggwawo kubanga amateeka gabadde weegali tukyatambula his excellence akunyonyodde ebyo yavayo mu lumu n'atugamba nti ye yajja n'asoma lisiti ez'ebitongole byakulembera hmm. n'atugamba nti polisi pasentegi yeno ah, twagenza okutunula mu balamuzi mulina pasentegi eno bwe twatunudde mu bakozi ba gavumenti basibusa abantu balina pasentegi eno ah, nayogera operation was creation hmm. genosale nawe nzija batuwereza eh, pasentegi ya corruption yeno ng'azirina zonna bwe zitambula hmm. yava mu statement ate mukuddayo okujja gye tuli nti talinaba kutegera individual person to person ku abali benguzi kakati aye contradictinga yani amateeka ge gayamba ku buweereza bwo go gakola omuli wenguzi nga ministry yo yeridde bonna bagalire etteeka likugamba siba chain banewozaako nti nze ono eyampandika ono yagira bwati koti ngaesunsula gweddayo hmm. ono yagira bwati nze akapala bukajja etteeka lisiba ekyo obuyinza bulemye pulezidenti buliwe bwe palamenti obuyinza bwadda gyoli mwejja emisango eminene eja capital offense jonna mm. teba parliament president obuyinza bubwe yenanyini kulagira nti yagende kalabba mm. obaba musonyiwe mwaba bakoze embezoment mweri mumisango egiri mu capital offense corruption capital offense ejo jonna gigwa wansi wa president atubuzaabuza yaani ebyo byonna babitadde okukuwa budde butalowooza ku ntalo zagenda congo butalowooza ku ntalo za, za lumba lwa somaliya tubanja tutya ebyaffe ebimukka muvi kwe kuleeta ebyo byekisamaavu ensi ewungire ku ebyo kale njagala kubuuza hmm. pulezidenti uh, bobi wine hmm. atunyonyole abali ba corruption hmm. anti mwantegeeza mu puroguramu yeemu nti oli ye pulezidenti kate gwe ombuuliza ku betikamewe yabadde ne pulezidenti weggwanga alumika munne yaani kunale. Kakati chiri tu chitwale mubana Uganda bengamba abapapa power. Mm. Njaga kubuuza mm. his excellency sebo mm. awa magezi wagata dewa otugamba munange nti collaboration. Abali bayo tubagende empola. Nsubye yachogedde. <laughs> Obatu yambe ko imposter mu 7 okwe wangamya watatekeddwa kolachi kwe wangamya kwe wangamya mugante bwayogedde toyina lukusa nze nnyi kuogera bigambe byekyo kisazizza mutekiriwo atukolere kwebyo siye pulezidenti atukolere kwebyo kale nekyo kya betikamya hmm. statement za museveni hmm. zifanaganako nga bolaba erinnya teriŋenzeeko petero hmm. bwe baali bakka omugwa jordan ku njegoyego zaazo nga kristo abategeeza ebigambo ebibuna ebyamagezi petero mukukkira kristo yali ebigere musanvu ku kumi hmm. nga bajja begeyamu n'abayigiriza nabaga naye mbabuulire akkiriza mu kristo omusajja oyo hmm. by then kristo lyali teririiwo akkiriza mu yesu hmm. ne ku mazzi atambula kristo yali ali mu maaso mm. yamuwulira hmm. petero mm. mm. <laughs> nti hey, hmm. kale ku mugga jordan yayita mu buyisi mpaka eri wakati mm. ga nti petero mbegiza bonna tambulo gye mm. petero namuga nti mukama wange buntunulidde ebige byange birimu olwembaata mm. ntambulira nti nze omwana womuntu ku mazzi namuga nti kikwiziziddwako mukamwakamwemu abayigirizwa emmeme eyo kyeyatulanga mubeerikulkosi kyekutegeeza kubanga petero ye yabategeeza hmm. ye yali badde ekyokulabirako nga bamuyise yaligenze bugenzi olwobukkiriza ate bwabulirawanga bamuyise ne central gavument bwetyo bwebadde opositi gye tuli hmm. ebigambo ebyo byogerwa mikolo wabula tebiba namakulu oluvannyuma lwa mikolo egyo noyo yagedde ekigambo kya anticorruption hmm. okubeerawo kwakyo namwanukula nti genda mpola wakati webibiri bogere ebigambo nga biri opposite nga petero bweyategeeza nti akkiriza mu yeswa ne kumazzi atambula bamuyita agatambuliko teyajja bwobanga okkiriza nti wafulumya anticorruption act 2mwenda lwaki beti kamya bwayogeraku ekyo omugamba nti genda mpola amateeka gafiiriddewa mmwe mutubuzaabuza hmm. naye nabaga nti akadadda kadadda yo excellence hmm. bino mujja bigabanako ne bwoliba mu ntaana olibiwuliriza ku nsi njogira ku mutuufu eh. atali mwewaŋŋamya tugende maaso nalo ontegedde ekyo kale mufeeyo nnyo mu myaka gina etaano hmm. obudde obukyusa bukyaliwo nga tunayingira mu ntekatoleza akuyiwa musaayi gutatugasa hmm. ekyo mukifeeko hmm. kinene nnyo onalebe okusinzira ku betkamya yeyavuddeyo ye neyeebaza bwebaza n'agamba president museveni amagezi ago yamuwadde magezi malungi nnyo era talabangako kumukulembeza mm. enguudo mm. oyo naye aba gwegwenyusi bugwegwenyusi hmm. bwaba yali mu federal alliance hmm. principal yali atambulirako zeatadde wano lwaki takozesa ezo nayira bulooli byeyali yagerako yabyerabira era alinga yabirabira e oyo omwoyo nkulanijo ne petero omwawula tosobola yuyu yuyu gwatebonga nti nkwebaza webaza kuki hmm. oze ne principe zinategera okukwata abanyazi mm. olina ga nti genda mpola ye yaba omunyazi nti ojja kunkwatiramu <laughs> ekyo eh, hmm. tokiraba ate oba webaza bwebaza hmm. oba webaza kukutuusa mu kifungo ekyo kyegambye nti kyabulamu abantu abali reasonable abasobola okuvaamu ebigambo ebizimba eggwanga nga tatunuulidde enkola za bibiina tatunuulidde bina mikwano gano madiini gano mawanga tunuulira eggwanga lyo general n'abantu in particular ojja kubako nekyamagezi kyotuusa eri eggwanga so si byekwewaŋŋamya hmm. kakati bwoba ovaamu eyo nti sebo weebale weebale kuki kinyonyola eggwanga bwoba wakinyonyodde nti ddala wasiimye nnyo bakuwadde amagezi hmm. mugaweebwayo gwe bweweesengejja geega gwotwala otwala ago nti genda mpola hmm. ngaate purezidenti mu kibiggo gagenda mpola nga bwoba ogenda e sudaani bwogenze kongo e tewagenze empola nabyo otutte byakwensanga binene wagenze gesaveto powers byakyana kitonyo obainakyobuuza sibulaho nalebo aa ah. buli kimu nga bwokiŋambye kitegerekese bulungi nnyo sibulaho nalebo tuvewa bana online medias uganda hmm. nkakasa nti mu ebyo byenjogedde hmm. ebigambo byajjakana somani naddo tebiba nti byebisembayo wabula ngaokwansiganya kwebirowoozo hmm. mukudiriza kwolunyiriri lwembaterawo entakera kubanga luwa amakulu mangi ate ebigambo byakatonda tebidiba yaga nti gwe owange byonna nobibika ku bigambo osena akabonero ku kitabo kubanga ekisa kyenkumi kiba kinatera okutuuka wagenda kubeerawo okuddiŋŋana byona okumanya kulyeyongera mu kusembayo kw'ebigambo bino n'olunyiriri olwo hmm. nduwa nnyo bannapeople power abatalina ndowooza kubanga si bonna ne berowoozaako n'okwetambuliza mu birooto nti his excellency bobi wine of the, president of the ghetto mm. ye pulezidenti aliwo era gwe balonda teri aganyi kulonda kwammu okwo nange nakaseke central bannonda hmm. tebannonda nayesobola eh, kuvayo gyendi mukunonda kwange nga hmm. sawudde bannonda batya buganda yokka tewangula kalulu itisimpossible eh, bwaba yawangula ebuganda nembusoga nga yawangulayo eggwanga liba liweddeyo lyemwogerako ah. eh, ebyo tubyawule hmm. oba yawangula nga bakamubba naffe batubira gye twenyiza bwe nafuluma nabagamba mm. nti nze situwala kyaga nti banzi bakalulu mm. ah, nalaba nga kaali genuini wanupu yeyampangula alanimanja sebunye nemugabuga nti nkoku magezi ebyo bitwanidde okukolebwa byobwokola olwayo togenze nga nopu pasonalite yo bwolikola ebikyamu mm. nabasigara tebagenda kukuzayo kubanga wajira mu nopu tebajja kugibala buweereza bwe bakusinziddemu oli kiyagamba nti nze bulamu nze kkubo nze mazima mm. omukulembeze bwabeeramu ebyo tusobola okubaako wetupenetrating naye okuva ne mujegera bujegezi mm. kyegwanyiza kale mujja kunsindiikiriza negwanyiririza eddala oba temusobola kukyusa mu principles zammwe tubeere wamu mm. eh, ngaeggwanga n'abantu temutunulidde mutunulidde enkola yammwe ya kibiina struggle eyo gyonyonyolako buli omu alina struggle yeye kubanga nupu sinayo kikumi kyayo kyendyawaka nange ndi mustruggle eyimirirawo ku lwange nansaba katonda wange hmm. eyo nga togyogerako ontwalamu struggle eyiyo gwe gyoli mwolira hmm. awatali muntu naggwanga kugitunuulira hmm. eh, eh. nja kusigalao ku kazinga era mbegayiridde bwegayirizi singa nebadde ekyana yange nabga nti mugivireko ddala immidiate temudda buli ayogero ebyo mbanja kubulokinga bulokinzi kubanga tozze namagezi nadduli alina amasabo nkusembayo hmm. amasabo eh, <laughs> muli balungi mukulaba era mbewunyiza mulaba ye baawaabo abalaba kubanga eh. omuntu okugamba nti nsibakuwa obulenzi eh. kwekwaffe hmm. abeho obulenzi bali mutegera amasaba ago kubanga etuwangadde nabo muli bagenyi mujja owakitangewo nemwetoola nenju nemugenda yesabo lifaanana litya bamanye enono kyebayegera essabo tulina amasabo ewabwe teri buwangwa tebuliyo mulaba bewammwe lwaki mu buganda empisa yaggwayo hmm. nga famiry eyanadduli yeraba eyiyo nti abantu abo nga bwe mubalaba tebalya kyaggulo hmm. yate teyeyogerako nti naffe twasuze Obo ntegede? Iyo dalibu. Ate familia ni ba opposite ye manyeri. Mm. E ntegede sibwe tuwali. Mm. Nja kubagalize mirembe jakatonde miru njidubele no kubaga manti. <laughs> mm. Ibanga e nebi obufuzi tusayo magezi na bido uzo. Mm. Kale mbigambo bia njogede. Mm. Awa wawa bie. Nja kubagalize bigambo bia bimuti fena katonda tusonyire wamu. Mm. Tudemo unsana magezi agabuli jo. No kutunile guangale fenga pensipe kule mbeda. wamu neddiini okukulembesa kwa katonda nga bwe twawumba eggwanga lino nti for god and my country tuddemu tune mu principles mm. ezizimba eggwanga mwe tulayirira okutunira n'obuwanga bwaffe okubeera obumu tujirize enyukuta egamba nti mazima dde okuva kristo lwe yajjenjegeza amawanga zaggawo tekyali mu efeso tirimu ebulani atadde omusuuli mm. oba omugalatiya mm. katonda bankuumire gundi eri tojogedde okugendayo basabsibabinge tosoke tugireke kyano bwatyo abaddeho nalebojjaka na sulaimaani nadduli pulezidenti w'abantu 226 nze namugamba olunaku lwanakeera kumakya nankubira akasimu nagamba derik ŋenda kujjayo mpapula ŋenda kujjayo akamotoka kange akekinaku amutekemu nesale nesuuti yange bulijjo gyenakwekedda nga ngitegekera mukolo gwe okuba nti nno tugenda wali ajjeyo empapula ate agezeeko okuba nti pulezidenti wa uganda 226 okweyongera 231 oba nokuba nti member of parliament mpozi tuddawa honorable nakaseke sentu naye nakibategeeza mm. ebyobufuzi tulina principles zetugobera mu byobufuzi bino mm. nga kyenabagambye kiri nti si kyoyoayaayaana mm. yaddadduka n'okukifuna bula kya mukama katonda oyo asasa bayibuli kyeyogerako omutima gusobola okuba nga gwagala mm. n'omwoyo mm. ate n'ogenda otunula munno nga yakusinzeko ensumika ng'atereeza bulungi ngaobakkoledde bibiri mu mwoyo gwo Hmm. nakaseke central sajjeru abigendera byakutunulira sente kunjogera ko nedda hmm. wabula bwaba akoze hmm. ate kifo ekyo kita nononya waki bwebukeera enkya pulezidenti aliko neyeemenya naga nti owaayi mbuuliriddwa ekimala naye mukusembayo okwange ne mubukulu bwange kantekewo ekigenda okusukukisa eggwanga lino ekyokulabirako kyekya pulezidenti alexandria era alexandria uh, spain sorry yatambulanga naye mulwanyi nawamba eggwanga n'obwakabaka n'abuwambiramu n'afuganga pulezidenti okumala emyaka makumi ameka naye mu kusemba yavaamu statement egamba nti neetolodde eggwanga lino siwulira yanfaanana mu mwoyo nga bwe nali ensaze spain kutunula mm. ebyobugagga tubikoze naye byenajja nabo balina emirulu mbawadde tebakkutanga mbawadde ebifo tebamatiranga nabwa kito kitugenda okukola mpisa resolution nga nza alexandria ngenda kulekawo enkola ey'obwakabaka tuddeyo mukutwe kubanga obwakabaka tebusobola kwerya nakwata kabaka wa spain wagu baita omulangiro omukulu mm. natambula naye mu bwakabaka bwa spain obusigalidde nabaga nti nekiramo kyendeka si nju yange obuwulize buzzeeyo mu nnono yaffe bwewalijja alina endowooza bwetyo mm. ate jjakana nadduli teri kindeeta aa twagala hmm. bulungi nakuluŋŋamya bwe biri bali biganye hmm. enyukuta yakugamba dda nti oyo gwanayita namuyita dda hmm. wazira yetyame mbatali bayita akaseeke katuuka n'amala n'addayo ate oyo yali yesigiza naye nga yabalibwa mubayite hmm. yamala n'atuuka bwe mba nga nayitibwa ng'enyukuta yampandiikibwako nga ndi mubayite akaseera k'okwyita bwe kali bakatuuse era muli kategeera katonda bankuumire ah, mbadde muzzayo buza kubanga nze kenyini kenyini ah, njagala jje ate ah, aweereza abantu kubanga alina ebirowoozo ebirungi alina ebirowoozo ebizimba niwakadde mumugamba nti yeyagaliza teriyo omuntu ateyagaliza <laughs> simulabangako eh, gwotunula atye omukisa n'ogugabira bali ate gwe nga ewuwo ewuwo tolinawo omukisa oweereza otya emmere ku mulirwano nga gwewuwo abaana bagenda kuba basula njala tudingane omulundi ogunaabaguzzeeko amubeere bulungi ate mweraba